i am a big 왜? The den draußen geht. Ein Morgen. ganz und meine Liebe drin und alle hier sind ganz Hörst du nicht auch mal hier? Oder denkst nur so? Hörst du nicht auch hier im Park spazieren? Mit dem großen

shot my head What an English new pass Bastona şarkıya başlattı Benim olsun onun için O ne yapıp mets le feu sur ton mire On est sehe die Wolken fliegen, ich sehe die Sonne scheint. sie scheint für uns allein. Und jetzt schon wieder gegen, muss uns nichts denken geben. Ich hab mein Sonnenschein, ich und mein Sonnenschein, die Sonne scheint. Nur für uns allein. Ich und mein Sonnenschein, die Sonne scheint. Nur für uns allein ich will mein Sonnenschein. Die Zeit ist uns jetzt, dass wir uns nie vergessen. Die Zeit ist uns allein, mich und mein Sonnenschein ist Sonnenschein. mein Sonnenschein Sonnenschein. Weil es nicht zu teuer, ich mach ein Lagerfeuer und ich hab heute Abend wieder voll eingeladen. Sorry, tut mir leid, ist nur scheiß gut nur Zeit und Sonnenschein. Ich hab ein